我的一个朋友思思本来就有高脂血症，最近工作压力很大，经常出现左边手啊活动不灵活，但也没有时间去医院。一直到前两天呀，他左手完全不能动了，才跑去医院就诊。一检查，医生说他中风了。要是再来晚一点，康复的几率就更小了。那么这是为什么呢？因为中风了之后，每分钟会死亡一百九十万个脑细胞。 而大多数脑细胞只有一条命，死而不能复生，所以要尽早就医，早点疏通血管，才能够挽救更多的脑细胞的生命，更好的维持神经的功能。所以各位年轻的朋友，如果出现了中风的可能，一定要尽早就医呢。我的朋友思思突然说话说不清楚了，去医院一看，竟然中风了。 那么平时我们该怎样判断自己是否有中风的先兆呢？其实判断是否有中风的先兆，我们有一个 FAS 的原则，F 就是 Face，我们可以看一下自己两侧的脸颊是否对称，是否有面瘫的症状；A 就是 Arm，我们的四肢活动是否是灵活的；S 就是 Speech，吐词是否清晰，言语是否流畅；T 就是 Time，如果出现了这些症状，赶快拨打幺二零，及时就医。 我的朋友思思自从中风了之后，特别的害怕，不知道做哪些事情可以减少中风的再发。其实大多数的中风都可以预防。首先，我们要定期的监测并控制自己的血压、血脂、血糖，并且规律的服用医生开的药。其次，我们的生活方式也可以好好的调整一下，戒烟、限酒、规律的体育锻炼。 控制自己的体重，并且要健康的、规律的进食，低盐、低脂、低糖，这样的话，我们中风的概率就会大大的降低了。我的一个朋友思思，最近工作压力特别大，去按摩放松一下，结果第二天头昏眼花，不能起床，去医院检查，发现中风了，怎么这么年轻。 怎么就中风了呢？原来啊，因为思思在前一天的按摩当中，重点按摩了颈部，而颈部的血管分布是非常的丰富的，不恰当的按摩会损伤颈部的血管，从而导致脑袋的中风。所以说，颈部按摩一定要慎重哦。